twongeye kubaha ikaze muri kano kanya keza kahanditswe ngo bene data turarika kandi mwuka wera ngo aze abane natwe muri uyu mwanya tugiye kwiga ibyanditswe byera nk'uko bisanzwe tugiye kurebera hamwe itangiriro igice cyaho cya makumyabiri na gatandatu mu kibaya cy'amarira nshuti yanjye mu kibaya kidendeje imiborogo abaho bahora bababaye amanywa na nijoro na munezero na muke bajya bagira mu kibaya cy'amarira imirasirase y'igihe kidashira ubundi bwishingizi ku isi burashira ariko twebwe dufite ubwishingizi butarangira hareruya hareruya hareruya hareruya yo ubwishingizi bwacu no ugutuza yesu mu bugingo bwacu nibwo bwonyine tubasha kubaho amahoro dufite ubwishingizi butarangira asiranse y'igihe kidashira ubundi bwishingizi ku isi burashira ariko twebwe dufite ubwishingizi butarangira Imana igira neza kandi Imana idukunda, urakoze kubw'ubuntu bwawe n'ineza yawe, urakoze ko utugejeje muri uyu mwanya mwiza kwiga ibyanditswe byera, turakuraritse ngo uze natwe, Mwuka Wera atuyobore, utwifashirize muri byose, utuyobore kandi dukomereze mu buntu bwawe, buri muntu wese ugiye gutega amatwi ijambo ryawe umugenderere, kandi ikirutaho utubashe kurushaho kwegurira, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. amahame n'inzangano ubwicanyi bukabije burahaganje kutanyurwa kwigomeka n'ubwihebe bukabije imana yaduhanze nta mwanya igihabwa imana yacu yo urugo rwayo yakundaga rwahindutse urw'umwanzi dufite ubwishingizi butarangira dufite asirase y'igihe kidashira ubundi bwishingizi ku isi burashira ariko twebwe ufite ubwishingizi butarangira aleluya aleluya aleluya aleluya yo ubwishingizi bwacu no gutuza yesu mu bugingo bwacu nibwo bwo nyine tubasha kubaho amahoro dufite ubwishingizi butarangira dufite asirase y'igihe kidashira ubundi bwishingizi ku isi burashira ariko twebwe ufite ubwishingizi butarangira haleluya haleluya haleluya haleluya yo ubwishingizi bwacu ni ugutuza yesu mu bugingo bwacu nibwo nyine tubasha kubaho amahoro itangira makumyabiri na gatandatu ku murongo wa mbere kugeza ku wa gatanu haragira hati indi nzara itera muri icyo gihugu atari yateraga mbere aburahamu akiriho isaka ajya i gerari kwa abimeleki umwami w'abafilisitiya uwiteka aramubonekera aramubwira ati ntumanuke ngo ujye muri egiputa ahubwo uzature mu gihugu nzakubwira suhukira muri iki gihugu nanjye nzabana nawe nguhe umugisha kuko wowe n'urubyaro rwawe nzabaha ibi bihugu byose kandi nzakomeza indahiro narahiye aburahamu so kandi nzagwiza urubyaro rwawe ruhana n'inyenyeri zo mu ijuru kandi nzaha urubyaro rwawe ibihugu byose kandi mu rwawe nimo amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha kuko aburahamu yanyumviraga akitondera ibyo namwihanangirije n'ibyo nategetse n'amategeko yanjye nandikishije n'ayo navuze isaka yongeye guhabwa isezerano ryahawe se aburahamu kuko aburahamu nawe yari yarabwiwe ngo kandi mu rubyaro rwawe mu amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha kuko wanyumviye kuko aburahamu atazabura guhinduka ubwoko bukomeye bw'ubunyamaboko kandi amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha muri we nk'uko tubisoma mu itangiro makumyabiri na kabiri ku murongo wa cumi n'umunani no mu itangiro cumi n'umunani ku murongo wa cumi n'umunani nk'uko aburahamu yizeye imana ikamuhanizwa no gukiranuka mumenye yuko ari nako abiringira kwizera ari bo bana ba aburahamu kandi ibyanditswe byamenye bitaraba yuko imana izatsindishiriza abanyamahanga kuko bizeye bibwira aburahamu ubutumwa bwiza bw'ibitaraba biti muri wowe nimo amahanga yose azaherwa umugisha nuko abiringira kwizera bahanwa umugisha na aburahamu wizeraga tubisoma mu magaratiya gatatu ku murongo wa gatandatu kugeza ku wa cyenda aburahamu yahamijwe ko yakiranukiye imana aburahamu yizeye imana bimuhanizwa no gukiranuka yitwa inshuti y'imana nk'uko tubisoma muri yakobo kabiri makumyabiri na gatatu aburahamu yabishojwe no gusenga aburahamu wiswe inshuti y'imana yadusigiye icyitegererezo kiboneye imibereho ye yari iyo gusenga aho yabambaga ihema rye hose, iruhande yahubakaga igicaniro, akahateraniriza abantu be ku igitambo cya mu gitondo na nimugoroba. Iyo yabaga yimutse aho hantu, igicaniro cyarahasigaraga. Nk'uko tubibona mu gitabo cyitwa Umurimo wa Gikristo, paji magana abiri makumyabiri n'icyenda. Yohana Umubatiza yakozwe ku mutima n'isezerano Imana yahaye Aburahamu. Ari wenyine mu ijoro rituje, yasomye isezerano Imana yasezeraniye Aburahamu y'uko urubyaro rwe ruzaba rutabarika nk'inyenyeri umucyo w'umuseke utamirije imisozi ya mowabu wamwibutsaga ibyuya wagombaga kuba nk'umuseke utambitse w'izuba rirashe n'igitondo kitagira igicu mu rwa kabiri rwa samweri makumyabiri na gatatu ku murongo wa kane kandi umucyo w'amanywa y'ihangu awubonamo icyubahiro cyo kwigaragaza k'uwiteka ubwo icyubahiro cy'uwiteka kizahishurwa kandi abantu bose bazakibonera rimwe yesaya mirongo ine ku murongo wa gatanu Ririya sezerano ryahawe Aburahamu ni irya buri muntu wese. Abasamariya bizeraga ko Mesiya yari kuzaza nk'umucunguzi, utari uw'Abayuda gusa, ahubwo ari uw'isi yose. Umwuka wera avujya muri Mose yari yaramuhanuye ko ari umuhanuzi uzakomoka ku Mana. Binyuze muri Yakobo byari byaravuzwe ko amahanga yose azakoranira kuri we, kandi binyuze muri Aburahamu ngo muri we amahanga yose yo ku isi nimo mo azahererwa umugisha. Kubera ko abayuda bari barasobanuye nabi iby'ubuhanuzi wa nyuma, bitiranya kuza kwa Yesu kwa mbere n'icyubahiro cyo kuza kwe kwa kabiri, byari byateye abasamariya kwanga inyandiko zera zose, uretse izanditswe na Mose gusa. Ariko ubwo Umukiza yari amaze gukuraho ubwo busobanuro bw'ibinyoma, benshi bemeye iby'ubuhanuzi bwa nyuma ndetse n'amagambo ya Kristo bwe avuga iby'ubwami bw'Imana. Tubisoma mu gitabo cyitwa Uwifuzwa byose, paje magana abiri na rimwe. kwiyita umwana wa Aburahamu ntibihagije abafarisayo biyitaga abana ba Aburahamu kandi birataga ko ari bo batunze ubwiru bw'Imana nyamara ntabwo aya mahirwe bari bafite yigeze ababuza kwikanyiza, kubeshya, umururumba wo gushaka inyungu ndetse n'uburyarya burusha ubundi bwose kuba bubi, bibwiraga ko ari bo banyedini bakomeye kurusha abandi bantu bose ku isi, nyamara icyiswe kudatatira amahame kwabo cyabagejeje ku kubamba umutware w'ikuzo. ingorane imeze nk'iyo iracyariho n'ubu, abantu benshi bibwira ko ari abakristo bitewe gusa nuko bapfuye kwiyandikisha amatsinda matsinda runaka y'iby'iyobokamana, nyamara ntabwo imibereho yabo ifatika igaragaramo ukuri, ntabwo bigeze bizera ukuri cyangwa ngo bagukunde, ni gituma batarakiriye imbaraga n'ubuntu bibonerwa mu kwezwa n'ukuri. Abantu bashobora kuvuga ko bizera ukuri, ariko iyo kutabahinduye abanyakuri, abagwaneza, abihangana, abihanganira ibibarushya, abatekereza ibyo mu ijuru, guhindukira umuvumo abagufite kandi kukabera isi umuvumo binyuze mu mbaraga bashyira kuri bagenzi babo. Gukiranuka Kristo yigishaga ni uguhuza umutima ndetse n'imibereho n'ubushake bw'Imana. Abanyabyaha babasha guhinduka abakiranutsi gusa iyo bizeye Imana kandi bakagirana na umushyikirano uhoraho. Ubwo nibwo ubutungane nyakuri buzakuza ibitekerezo kandi buboneze imibereho. Icyo gihe gahunda zigaragarira amaso z'idini zijyana no gutungana kw'imbere mu mukristo. Ubwo ni bwo imihango ikenerwa gukorwa mu murimo w'Imana, itaba imigenzo idafite ikivuze nk'uko ya Farisayo b'indyarya yari imeze. Tubibona mu bifuzwe byose Paje magana atatu mirongo itandatu n'imwe ubwo abantu bongeraga kureka imana uwiteka yatoranije aburahamu uwo yavuzeho iti kuko aburahamu yanyumviraga akitonda ibyo namwihanangirije n'ibyo nategetse n'amategeko yanjye nandikishije n'ayo navuze niwe wahawe umuhango wo gukebwa wari ikimenyetso kugira ngo abagihawe bose begurirwe gukorera imana kikaba cyari indahiro y'uko bazakomeza kwitandukanya no gusenga ibigirwamana kandi ko bazumvira amategeko y'imana kuba abakomotse kuri aburahamu bananiwe gukomeza iyo ndahiro nk'uko byagaragaye ubwo bifatanyaga n'abapagani kandi bagakora imigenzo yabo nibyo byabereye impamvu yo kujya muri egiputa no kuhaba inkoreragahato ariko mu kwivanga n'abasenga ibigirwamana kwabo ndetse n'uko bahatirwaga kumvira abanyagiputa byatumye amategeko y'imana arushaho guhindanywa n'inyigisho mbi za pagane kubw'iyo mpamvu igihe uwiteka bakoraga muri egiputa yamanukiye ku musozi sinayi agoswe n'ikuzo rye kandi akikijwe n'abamarayika be maze mu gitinyiro giteye ubwoba avuga amategeko ye abantu bose bateze amatwi Iyo abantu bakurikiza amategeko y'Imana nk'uko yahawe Adamu nyuma yo gucumura, akarindwa na Nowa, agakurikizwa na Aburahamu, ntibiba byarabaye ngombwa ko hatangwa itegeko ryo gukebwa. Iyo abakomotse kuri Aburahamu baba barakomeje isezerano ryagaragazwaga n'ikimenyetso cyo gukebwa, ntibaba baraguye mu gishuko ngo basenge ibigirwamana, kandi ntibiba byarabaye ngombwa ko babazwa n'imibereho kuba gahato muri Egiputa. baba bararindiye amategeko y'Imana mu mitima yabo, kandi ntibiba byarabaye ngombwa ko Imana itangira amategeko yayo kuri Sinayi cyangwa ngo iyandike ku bisate by'amabuye. Kandi iyo abantu bashyira mu bikorwa amahame mu mategeko icumi, ntibiba byarabaye ngombwa ko amabwiriza y'inyongera ahabwa Mose. Tubisoma mu Bakurambere n'Abahanuzi paje ya magana atatu na mirongo inani n'icyenda. Imana yahamagaye Aburahamu imuha guhirwa n'icyubahiro kandi ubunyangamugayo bw'umukurambere bwabaye umucyo ku bantu bose bari batuye ahantu yagiye atura. Aburahamu ntiyitaruraga abaturanyi be, yakomeje kugirana isano y'ubucuti n'abami b'amahanga yaramuzengurutse, ndetse bamwe muri bo baramwubahaga kandi ubupfura bwe no kutikanyiza, ubutwari n'ubugwaneza byagaragazaga imico y'Imana. muri Mezopotamiya, i Kanani, mu Misiri ndetse no mu baturage b'i Sodomu, Imana yo mu ijuru yagaragariye muri Aburahamu wari uyihagarariye. Nk'uko tubibona mu wa n'abahanuzi paje ya magana atatu mirongo icyenda na gatanu. Iryo sezerano ryongeye kuvugururwa rihabwa Aburahamu ngo mu rubyaro rwawe nimwo amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha. Iri sezerano ryerekezaga kuri Kristo. Aburahamu yasobanukiwe n'iryo sezerano uko tubibona mu Bagalatiya gatatu umunani na cumi na gatandatu kandi yizeye ko Kristo ababarira ibyaha. Uko kwizera niko kwatumye yitwa umukiranutsi. Isezerano ryahawe Aburahamu naryo ryakomeje gushimangira ubutware bw'amategeko y'Imana. uwiteka yabonekeye aburahamu aramubwira ati ni jye mana ishobora byose ujye ugendera imbere yanjye kandi utungane rwose nk'uko tubisoma mu itangiriro cumi na karindwi ku murongo wa mbere Ubuhamya Imana yatanze bwerekeye umugaragu wayo w'indahemuka bwari ubu ngo: "Kuko Aburahamu yanyumviraga akitondera ibyo namwihanangirije n'ibyo nategetse n'amategeko yanjye nandikishije n'ayo navuze." Uwiteka yabwiye Aburahamu ati: "Kandi nzakomeza isezerano ryanjye nawe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho rigeze ibihe byose, ribe isezerano rihoraho, kugira ngo nkubere Imana wowe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho." nk'uko tubibona mu itangiro cumi na karindwi ku murongo wa karindwi nubwo iri sezerano ryahawe adamu rikongera guhabwa aburahamu ntiryashoboraga guhama bitaragera igihe kirisito yapfiriye ryari ryarabayeho ku isezerano ry'imana uhereye igihe itangazo rya mbere ryo gucungurwa ryatangwaga ryari ryaremewe kubwo kwizera nyamara ubwo kirisito yarihamyaga akarishimangira ryiswe isezerano rishya iryo sezerano rishya ryari rishingiye ku mategeko y'imana kandi bwari uburyo bwo gutuma abantu bongera guhuza n'ubushake bw'imana bagashyirwa aho babasha kumvira amategeko y'imana irindi sezerano ryitwa isezerano rya kera byanditswe byera ryabaye hagati y'imana n'abisiraheli kuri sinayi kandi ryahamijwe n'amaraso y'igitambo Isezerano ryahawe Aburahamu ryahamijwe n'amaraso ya Kristo bityo ryitwa isezerano rya kabiri cyangwa irishya kuko amaraso yarihamije yasheshwe nyuma y'amaraso y'isezerano rya mbere. Kuba isezerano rishya ryari rifite agaciro mu gihe cya Aburahamu bigaragarira mu kuba ryarahamijwe n'isezerano ndetse n'indahiro by'Imana. Ibyo bikaba ari ibintu bibiri bidahinduka, ibyo Imana itabasha kubeshyenamo, nk'uko tubisoma mu Baheburayo gatandatu cumi n'umunani. ariko se niba isezerano ryahawe aburahamu ryarikuyemo isezerano ryo gucungurwa ni ukubera iki kuri sinayi habayeho irindi sezerano mu buretwa babayemo abisirayeli bari baribagiwe imana ndetse n'amahame y'isezerano ryahawe aburahamu ku rwego rukomeye ubwo imana bacunguraga bakuye muri egiputa yashakaga kubereka ububasha n'imbabazi byayo kugira ngo babashe kuyikunda no kuyiringira yarabamanuye ibageza ku nyanja itukura aho byasaga ko bidashoboka ko bacika abanyegiputa bari babakurikiye kugira ngo babashe kubona ko ntacyo bishoboreye bityo babone uko bakeneye ubufasha bw'imana icyakurikiyeho ni uko yabakijije basabwe n'urukundo bakunda imana kandi barayishima ndetse bagirira icyizere imbaraga yayo ibafasha yabihambiriyeho umucunguzi wabo wari wakuye mu buretwa bw'igihe gito ariko hari hakiri ukuri gukomeye kwagombaga gucengezwa mu ntekerezo zabo. Kubera kuba hagati y'abasenga ibigirwamana kandi basayishije mu bibi, Abisiraheli ntibari bazi neza ubutungane bw'Imana kandi ntibari bazi uburyo imitima yabo yarasabwe n'ibyaha birenze, ndetse ntibari bazi ko muri bo ubwabo badashobora kumvira amategeko y'Imana, kandi ntibari barasobanukiwe uko bakeneye umukiza. Bagombaga kwigishwa ibi byose. Imana yabagejeje kuri Sinayi ibereka ikuzo ryayo, ibaha amategeko yayo, kandi ibasezerana ko bazagira imigisha myinshi cyane ari uko bumviye. Yarababwiye iti none nimunyumvira by'ukuri, mukitondera isezerano ryanjye, muzambera ubwami bw'abatambyi n'ubwoko bwera, nk'uko biboneka mu kuva cumi n'icyenda umurongo wa gatanu n'uwa gatandatu. Abantu ntibamenye uko imitima yabo yasabwe n'ibyaha kandi ko badafite Kristo badashobora gukurikiza amategeko y'imana bityo bahita bagirana isezerano n'imana biyumvagamo ko bashobora gushyiraho ubutungane bwabo bwite maze baravuga bati ibyo uwiteka yavuze byose tuzabikora kandi tuzamwumvira kuva makumyabiri na kane ku murongo wa karindwi bari bariboneye amategeko atangwa Imana igaragaza ikuzo ryayo mu buryo buteye ubwoba, ndetse bari barahindiye umushyitsi imbere y'umusozi wa Sinayi, nyamara hashize ibyumweru bike gusa bahise bica isezerano bagiranye n'Imana, maze barunama basenga igishushanyo kiyagijwe. ntibashobora kwiringira ko Imana izabagirira neza binyuze muri rya sezerano bari bishe. None ubu ubwo babonaga ubunyacyaha bwabo ndetse n'uko bakeneye imbabazi, byatumye bumva ko bakeneye umukiza wagaragarijwe mu isezerano ryahawe Aburahamu kandi akagereranywa binyuze mu bitambo. none ubwo kwizera n'urukundo bifatanyije n'Imana y'umucunguzi wabo ubakora mu bubata bw'icyaha, none bari biteguye guha agaciro imigisha y'isezerano rishya. nk'uko tubisoma mu makwambere n'abahanuzi paje ya magana atatu mirongo icyenda n'umunani kugeza magana ane aburahamu yizeye imana bimuhanirizwa no gukiranuka nyamara ukora ibihembo bye ntibimuhwana no guherwa ubuntu ahubwo abyita ubwishyu ariko rero udakora ahubwo akizera usindishiriza abanyabyaha kwizera kwe kumuhanizwa no gukiranuka nk'uko tubibona mu baroma igice cya kane ku murongo wa gatatu n'uwa gatanu gukiranuka ni ukumvira amategeko amategeko asaba gukiranuka kandi iki ni umunyabyaha agomba itegeko nyamara ntashobora kugitanga uburyo bwonyine ashobora kugera gukiranuka ni ukwizera binyuze mu kwizera ashobora gushyikiriza imana ibyo kirisita yamukoreye uwiteka nawe akabura gukiranuka k'umwana we kuri uwo munyabyaha gukiranuka kwa kirisito kwemerwa mu mwanya wo gutsindwa k'umuntu Imana ikamwakira, ikamubabarira, igasindishiriza uwo muntu wihannye kandi wizeye, maze ikamufata nk'umukiranutsi kandi ikamukunda nk'uko ikunda umwana wayo. Uku ni ko kwizera kubarwa nko gukiranuka, kandi umuntu ubabariwe akomeza guhabwa ubuntu bukurikira ubundi, ava mu mucyo muto akajya mu mucyo urushijeho kuba mwinshi. Ashobora kuvugana ibyishimo ati: "Iradukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo rw'imbabazi zayo idukirisha kuhagirwa ariko kubyarwa ubwa kabiri ikadukirisha no guhindurwa bashya n'umwuka wera uwo yahaye Yesu kirisito umukiza wacu kuducuncumuriraho cyane kugira ngo dutsindishirizwe n'ubuntu bwayo duhere ko tube abaragwa dufite ibyiringiro byo kuzahabwa ubugingo buhoraho turusaba muri tito gatatu ku murongo wa gatanu kugeza ku wa karindwi kandi nanone biboneka mu butumwa bwatoranijwe volime ya mbere paje ya magana abiri mirongo icyenda na gatatu naho mu itangiro makumyabiri na gatandatu ku murongo wa gatandatu kugeza ku wa cumi n'umwe haragira hati isaka atura i abantu baho bamubaza iby'umugore we arasubiza ati ni mushiki wanjye kuko yatinye kuvuga ati ni umugore wanjye ati abantu baha be kunyica bampora rebeka kuko yari umunyagikundiro amazeyo igihe kirekire abimeleki umwami wa arungurukira mu idirishya abona isaka akinisha umugore we abimeleki ahamagaza isaka aramubwira ati bigaragara ko ari umugore wawe ko wavuze uti ni mushiki wanjye isaka aramusubiza ati ni uko nibwiraga nti be kunyica mu nkora abimeleki aramubaza ati ibyatugize ibyo ni ibiki byashigajeho hato umwe mu bantu banjye akaryamana n'umugore wawe ukadushyirishaho icyaha abimere kihanangiriza abantu be bose ati uzakura uyu mugabo cyangwa umugore we ntazabura gucirwaho iteka ubwo tubibona mu itangiriro makumyabiri na gatandatu ku murongo wa cumi na kabiri kugeza mirongo itatu na gatanu isaka abiba muri icyo gihugu muri uwo mwaka yeza ibirutaho inshuro ijana uwiteka umugisha uwo mugabo aba umukire agenda arushaho ageza aho yabereye umukire cyane yari afite imikumbi n'amashyo n'abagaragu benshi atera afesitiya ishyari amariba yose abagaragu ba se bafukuye Aburamu akiriho abafilisitiya bari barayasibishije ibitaka abimeleki abwira isaka ati genda utuvemo kuko uturuta cyane isaka avayo abamba amahema mu gikombe cy'igerari aturayo isaka asibuza amariba bafukuye aburahamu se akiriho kuko abafilisitiya bari barayasibye aburahamu amaze gupfa ayita amazina se yayise abagaragu ba isaka bafukura muri icyo gikombe babona iriba ry'amazi adudubiza abashumba b'igerari batonganira ayo mazi n'abayisaka bati ni ayacu isaka yita iryo riba eseki kuko bamugishije impaka bongera gufukura irindi riba naryo bararitonganira aryita sitina avayo afukuza irindi riba ryo ntibaritonganira aryita rehoboti aravuga ati none uwiteka adushyize ahagutse natwe tuzororoka muri iki gihugu yubakayo igicaniro yambaza izina ry'uwiteka abambayo ihema rye kandi abagaragu ba isaka bahafukura iriba maze abimeleki ava i Arina ahuza ati inshuti ye na Fikoli umutware w'ingabo ze. Isaka arababaza ati ni iki kibazanye aho ndi kandi munyanga mwaranyirukanye aho muri? Baramusubiza bati twabonye neza yuko uwiteka ari kumwe nawe turavuga duti dushyire indahiro hagati yacu nawe kandi dusezerane nawe yuko utazatugirira nabi nk'uko natwe tutakwakwiye ahubwo twakugiriye neza gusa tugusezerera amahoro none uhiriye ku witeka Nuko Isaka abatekera ibyo kurya bararya baranywa, bazinduka kare bararahiranya. Isaka arabasezerera bamusiga amahoro. Kuri uwo munsi abagaragu ba Isaka baraza bamubwira iby'iriba bafukuye bati tubonye amazi aryita Sheba. Ni cyatumye umudugudu witwa Berisheba na bugingo n'ubu. esawu amaze imyaka mirongo ine avutse arongora yuditi mwene beri umuheti na besemati mwene eroni umuheti bibabaza imitima ya isaka na rebeka nk'uko tubisoma mu itangira makumyabiri na gatandatu ku murongo wa cumi na kabiri kugeza mirongo itatu na gatanu dusoreje ahangaha handitswe ngo y'uyu munsi bene data turashimira imana yabanye natwe kandi uwiteka adukomereze mu buntu bwe Umukiza Yesu atubashije kurushaho gutekereza ku ijambo rye kandi umwuka wera adushoboze kugendera mu cyo ijambo ry'Imana rivuga mu kibaya cyananiye imiti nyinshi cyangwa se abiyita ibirangirire ku isi cyo buri w'umuhanga n'umwe wabasha kukimenya ngo akigenzure by'ukuri uko bikwiriye nta n'umwe ku isi udahangayitse abaza ubwenge bw'imitsi butarangira dufite asirase y'igihe kidashira ubundi bwishingizi ku isi burashira ariko twebwe dufite ubwishingizi butarangira haleluya haleluya haleluya haleluya yo ubwishingizi bwacu ni ubwo tuzahise mu bugingo bwacu nibwo bwonyine tubasha kubaho uburezi butarangira dufite asiranse y'igihe kidashira ubundi bwishingizi ku isi burashira ariko twebwe dufite ubwishingizi butarangira aleluya aleluya aleluya aleluya yo ubwishingizi bwacu ni ugutuza yesu mu bugingo bwacu kubera Imana igira neza kandi Imana idukunda urakoze kuko wabanye natwe muri kano kanya dore watuyoboye mu ijambo ryawe none kuko ushobora byose akaba nta kintu ushobora kurogoya imigambi yawe turagusaba cyane tukwinginga ngo utubashishe gukora ibishimwa nawe uturinde kugendera kure ijambo ryawe ahubwo utwifashirize udusobanurire uduhe umutima kurushaho gukunda ibyanditswe byera tubisabye twizeye mu izina rya yesu Amém.